yani unasikia na yani yaani, tatizo ni kubwa. Sasa mimi ile shamba langu la nani limenipa matatizo, Na hapa Hongo Maru limenipa matatizo sana. Tatizo umelitaka wewe. Mimi nilikwambia toka muda mrefu, achana na hayo mahindi, achana nao watu. Unaingilia ya nini? Sasa ngedere ngedere wanakoja kula mahindi yangu. Mimi hiyo siku nikafeka pale nikakamata ngedere moja, kofi kofi, kandameza ngedere mbio ndo akaenda kunishaki kwa mkuu wa ngedere, sio mkuu wa ngedere. Na wewe naye yeah. wale wanaitwa bwana nyama, watu wa maliasili kuwa ah, ah. ndegedere. Sasa mbona anawatetea ngedere? Yeye yaani anawatetea ngedere, wanaofahamiana. Na ukimuua mmoja unafungwa. Wewe ngedere, una bahati. <laughs> Eh, shemeji. Ah, bwana shemeji. Vipi bwana? Ah, fresh ndugu yangu. Za siku. Ah. Nashangaa nimeitwa mbio mbio, wahi wahi wahi, nikasema kuna nene. Najua saa zingine eh. huyu dada yako mm. kichwa yake sio suri Mie sasa wewe utakuwa ni mpumbafu kwa sababu mambo ya kipumbafu mm. yanasababishwa na mama wa familia. Kwa hiyo hapo upumbafu umekaa sehemu gani? Umenisikia eh, mm. bwana? Nakusikiliza mtu. Eh, nakusikiliza. Umeona mambo yaliyotokea kwenye hiyo mtandao? Eh, kwanza umeneshetwa, yaani Ndio wito wake sasa. Ndio wito wake huo. Eh. Ndio wito wewe uje. Eh. Hivi ah. hivi. Eh? Ngoja niulize baba nani? sasa yamekuwa maongezi hiki ni mbona ni vitu vya kawaida sana uniona uniona ni vitu vya kawaida Do you listen well mm. sisi si labis sikia niliomba mtu my question sasa hapa hivi aliyekuwa anakaa na mtoto nyumbani ni nani mimi unajua kasi yako. Eh, wewe kazi yako unaijua si udarari. Unaenda eh, kumfundisha eh, vibaya. Udarari na uchungaji. Niluka huku, niko huku. Niluka huku, niko huku. Eh, na nyinyi wanawake mnapokaa na watoto msipende kuwa mnafanya nini, yani kufokea. Eh, mwanangu maskini, mwanangu mama Yeah. Eh, Nasemaje? Unasikia? Unanisikia wewe? <laughs> Nakusikia. Chukua huyo mwanao, geukeni huko. Kugeuka wapi? Hapa hakuna muji. Nasema hivi, Neema atakaa hapa ndo kwao, wewe ndio baba yake na mimi ndio mama yake na mjomba wake. Mimi nikae na mtoto mpumbavu. Atakaa upumbavu umetoka. Nakwambia hivi, kama mwajili wake kamfukusa. Una usemi unasema mtoto akinyia mkono ukatu. Em nani em nani em mjomba mjomba nani nani wewe. Nani na hapa ndo kwao. Na mimi ndio mama yake. Nani mjomba? Na eti mjomba nani shemeki? Kaa kwa. Njoo njoo. Eh, hivi ili mwananielewa, tuangalie tuangalie ili unanielewa. Neema, njoo kae mwanangu. Jamani, naomba nisifanye kitu mbaya. Huwezi kufanya chochote, mimi ndio mama yake na wewe ndio baba yake. Kwani ameharibu kitu gani? Kuna kosa gani kalifanya? Useme kwa na upanga. Ana upanga gani? Na ni shemeji, ndio ukae hapa baba. Kama mtu ana Kaa Neema, kaa hapa. Mimi nitasimama. Kaa. Si upate kiti, ni heshima gani bana kaka yako niko hapa, mume wako hapo umesimama bana. Nimeshakaa hapa. Kwanza em, tatizo ni nini shemu? Mpumbafu huyu mtoto eh, anakwenda amepewa nani na government serikali imemwamini. Unasikia bwana eh, eh, eh, serikali imemwamini Mimi eh, eh, mimi nimemsomesa eh, sawa, eh. imemupa kitengo eh, imemweka kwenye medicine eh, medical and laboratory Umenielewa? Hapo ungetafakiri sasa. Ah, imemweka sehemu ya mm. maabara eh, maabara eh, na sehemu ya, ya, ya kitengo cha dawa eh, sawa. Umenielewa? Eh, Ili aweze kuhudumia kitu aliyosomea. Ndio eh. Umenielewa? Eh, na kasoma kweli. Kasoma. Mm. Sawa. Sasa mbaya zaidi mm. kumbe wakati kuna nani kule mtumishi mwenzie eh. kaenda kamwambia dokita si hii nani ime ime expire eh hiyo umenielewa ime expire eh. tufanyeje ili tuweze kumtoma huko mgonjwa huyu anakulupuka na maneno ya kipumbafu kama mama yake mm. Unanielewa? Yeah. Anasema eti kwani wewe ndio wa kwanza kuwa kwenye hii taasisi? Naomba ubadilishe kauli, sema sema mpumbavu. Anakwambia kama uchome tu mtu, kwani sindano eti nisifalia hivyo. Eh. Mimi nilikuwepo huko. Akachoma sindano. Funga mdomo wewe mwanamke. Ngoja kwanza, akachoma mtu sindano ambaye imesipaya. Eh, eh, ndio anamwambia hivyo. Nani kweli? Mm. kumbe wakati huo kuna mtu pale na rekodi eh, eh, eh. Sasa sura ime sasa wewe sasa umchore mtu sindano ambayo ime ime, ime nini unasema hiyo ime expire ime nani huyo upaya eh. Umeona sasa? Sasa hebu niambie, mtoto nimesomesa na ni Kwa hiyo sasa ile sindano ilo nani, nani huyu hiyo hiyo kupaya hiyo mm. inaweza ikatibu, ni hatari kwa afya. Na huyo ah, ameambiwa, alafu anatoka huyo huyo kama mchoma alikuwa anataka kachoma Eh, anamwambia wewe nenda ukakutane. Ngoja nikuulize. Ah, ah, ngoja nikuulize. Ngoja ngoja wewe ngoja. Wewe ngoja wewe ngoja wewe ngoja. Wewe ngoja. Unataka kuongeza taifa kwenye matatizo. Msamaha kwa baba mjomba. Unataka hebu sikiliza. Huyu kwanza ngoja nikwambie huyu ni kwenye ukoo awe hayumo. Wewe hebu nyamaza maneno yanaongea. Msiniguse. Wewe. Naomba ngoja niwaambie. Hebu kaa chini, kaa chini. Tuliza jazba. Yes. Haya ni mambo yanatokea kila <laughs> sehemu. Kwenye kitengo. Nisikilize kwanza. <coughs> Kwani atakuwa ni wa kwanza kuharibu? wewe, wewe kuchoma watu, wewe kutumia dawa zilizosikifaya wewe, na unayajua. Mimi shule sijaenda. Kwa taarifa yako nimetoka kupeleka ada leo. <coughs> Sijaenda shule mimi. Sijafika shule. Wewe unaniona kila Israeli sili? Baba. Mimi shule sijaenda. Yaani shule kwa sababu shule kwenda kila siku. Hala kwa kumsamehe mwanao. Hili jambo ni jambo la kawaida. Wamemletea na misigo yake. <laughs> Mizigo hiyo inakuja, si Hiyo anakuja kuishi hapa mimi nimetoa karo nikapeleka wewe ni wewe naomba tu shika mizigo yake hapo baba. Sawa, ndio. kidogo. Kwa hiyo elimu aliyochukua kwa muda wote ndio anarudi kwangu. Kwa hiyo anarudi na na na na na na furushi la mkaa. Mimi nikajua makabati, mafriji. Si ndio mimi nakwambia nini? Alafu mtoto huyu kanapenda kula mama yangu. Unga na kuna mkaa. Yaani vitu vinavyohusika kwenye chakula chakula. Baba. hivi ah, Jamani. Hata kweli ukija kuangalia. Sasa eh, Hebu jemeke na nyom na kazi. Mimi nikajua mafuriji yanashuka hapa, yanashuka deni. Kaka usio msemaji yaani, sana. Wote kwa leo anakuja na furushi la mkaa na unga. Si mambo ya aibu haya. Neema inuka mwana mwanangu. sio sawa. Mimi ninachosema wewe wewe unisikilize bwana sema. Mmemsomesha huyo. Ajenge majumba, afu atujengeni miradi. Leo umefukuzwa kazi kwa kutaka kumnywesha dawa wa mtu Idosi Kipaya. Umefukuzwa kule baada ya kuja na mavitanda, ma, manene ama kabati, mafureji. Unakuja kuja kutukatia sisi tuna shida ya kula. Eh? Baba, naomba mniombe. Mimi niungana na Umi, mwalimu mwalimu Umi. <laughs> Si ndio? Kuza kabisa. Kwangu amuna ingekuwa ni China ni kunyonga. Unga nitapokea, Mkani nitapokea, lakini yeye kukaa hapa Ah, Wewe upande wa kula hata ndio utaniminia kidogo. Mjomba. Sisi tumefaidi kidogo. Mjomba, naomba niombe msamaha kwa. Niombe msamaha badala badala huja hata hata ni mwanao. Yaani maana ukimwona mwanangu unga ni mchele. Ni mchele. Eh. Mimi na kakisado kama hiyo. Na mimi niambulie bwana shemeji. <laughs> mtu akiwa mpumbavu tule tu hata wali huo huo. Ulivyochechama kama wewe wakongo wenyewe umeshawasomesha unajua utafikia wapi. Sasa hivi unakomalia nani eh, familia eh, ya mwenzio. Wa kwangu ni kondakta, wa kwangu ni kondakta. Na elimu ni kazi. Ni nini? Kondakta ni kazi. Rudisha chenchi unafikiri ni kazi. Inuka neema. Inuka neema. Inuka twende ndani. Wewe usiniguse masikia bwana. Usiniguse una rana. Wewe simama bwana achana naye huyu. Usiniguse una rana taifa wewe. <laughs> unalinywesha dawa taifa. Sasa kama kama nyinyi ndio mlijenga huu mji, nione miguu yenu inadumbukia hapa. Mjomba. Wewe mama wewe kimya. Wewe acha kulia bwana tena mimi tena nyumbani rudi. Mimi ndio mimi mwalimu. Nimeua mimi. Jamani. Angalia nini swala. Mimi ndio mimi mwalimu jamani. Angalia nini swala jamani. Jamani, mimi jamani. Mimi ndio nilikwambia unakuwa nani? Inuka. Jamani jamani, nasingiziwa. Mimi kwa ni mchere sawa, lakini kwa swala. <laughs> Jamani umeshaniwekea. Baadaye hiyo tutaongea. Mimi nasuia kwanza. Huyo na mama yake wataondoka. Nyinyi mnataka kwenda mbinguni. Na pikipiki hii msafiri nayo. Mbona unatufanyia hivyo lakini? Kwani wewe ndio uliotoa dawa ile sikifaya si huyu? Sasa anafukuzwa anaenda wapi na hapa ndo kwao? Senda huko kwa serikali ndio itafuta itafanya kazi yake, sio wewe. Wao wamemsimamisha kazi, wanajua wanachokifanya. Eh, sasa sasa unamfukuza wewe wewe. Serikali yenyewe imeshamshindwa. Mimi nimemsimamisha kwenye huu mji. <laughs> Serikali yenyewe imemshindwa, wewe unamkangania kwa nini? Wewe aliondoka na rangi hivi. Sasa hivi ana rangi ana rangi ya ya kidani huyo Katari. <laughs> Ni wewe Mkatari baba. Eh, umechukua karoho ukakikata eti? Amna. Rangi na unataka kuanywesha kuinywesha taifa dawa iliyo sikipaya. <laughs> Lakini, lakini kama unaongea unajua unafanya vibaya. Huyu ni mwanao. Mwanangu huyu. We, we, serikali imemshinda uje kunikabidhi. Serikali ndio mfukuta. Kwanza na kumkuna nini? Unataka tuangalie. Unataka amebeba kuku. <laughs> Kaja na mchere na kuku.

Shemeji. Ah, wewe Nimechukua kidogo hapa najua sawa. Eh, sawa. Na mimi niambulie bana. Haina shida. Wewe kichwa cha ndako nakwambia hauingii hapa. Ah. Chunga na mtoto yako. Wewe ukitaka vizuri, sikiliza nikwambie. Wewe kama una shilingi elfu arobaini ngapi au elfu kumi hapo na baba yako anapoa. Sasa umetoka kule msomeshwa hata elfu Mpe sasa yaishe bila kufanyia kamsamaha, alafu unaona Unaona alivyokuwa dharau. Huyu kule kwa huyu alikwenda kuwapa dawa hizo. na naweza kusipa. Hebu na wewe nenda kafanye maji mambo ya nyumbani kwako. Tuache acha hii familia ijihudumie yenyewe. Acha tuyamalize wenyewe. Nilijua nimeita mtu akuja kunisaidia kumbe mtu akuja mtu akunikandamiza. Toeni rushwa. Eh. Sufu elfu kumi mambo yaishe. Bwana, hebu nenda tupishe sisi tu tuyaongee wenyewe familia. <coughs> Mimi mambo ya nani? Mimi shemeji yangu namfahamu. Kwani nami namfahamu. Shemeji kamata. Shemeji msamaha ni msamaha huu. <coughs> ndani. Asante mjomba. Asante mjomba, wapi? Mimi nakamcheri kidogo sasa hapo. Nifanye msamaha. Changamka hata sio ya kuchangamka. Wanafikiria kwa nachachamaa hivi hivi. <laughs> Mkwara. Hapo tayari. Hapo ana Anakushuhu watu wili. Njoo kwanza na wewe nikwambie. Wewe sasa mcheri kwanza sasa. Sawa wewe ni mcheri atarusha neema mwenyewe weka huko mkaa, atakuletea atakubebea. Ukija rudisha nako kahela nilikotoa wapi? na mimi nimeambulia. Hivi ulishawishika nini wewe? Ulipewa pesa ngapi? Eh? Huyu kama hii ni aibu hapa mtaani watu watatutizama sana, tunakula hela za rushwa, tunakula vitu vya dhambi. Yani umeleta dhambi kwenye mji, babako hata kisala amesala. hasa ule mwili mimi nitakabiliana nao. tu. Hii ndio futui.